ちお父さん最初のプレゼントですもらってくださいはいおおおおアベンジャーズおお最高じゃんあ限定版すごいね限定版よおおすごい ああら。なんで韓国語なんだ韓国語ですか？うん。なんで？あのね、マーブルに韓国語できる人いるんだって。これのために一年前してました。これ。一年前から取っといて。素晴らしいね。 くりしないでくださいこれ本当に、はい、おわすごいじゃんお父さんが好きなやつゴールド金はいえしああはいおすごいじゃんお父さん見てしかもうん生生入りこれ高いやつじうん 入れたんだよえこれ、えー、あれ以来やってないんだもん全然俺は飾っとくのもかっこいいので、これ牛タン？おお、これ牛タンなんだ。これ仙台の牛タンですか？これは ないんだよ、は。って。いうこはのぐらいかな。はい。はい 長お願いしますゆっくりゆっくりゆっくり時間いっぱいありますからゆっくりやりましょう楽しく楽しく <laughs> 楽しく楽しくうわ 깜벌이 오. 아이가이 됐다. 음. 음. 네, 이네. 송산센터 도로네. 네, 어, 대샤. 아, 전철. 전철. 전철. 로. 아빠. 아. 아빠. 아, 아빠. 아빠. 응. 새. 어디? 시설 거까 시설. 응? 응? 응? <laughs> お父さんが楽しんでる <laughs> <laughs> いいっすねあおうんお父さんは醤油醤油うん、うん んのおかげですね一度やるやったら運動不足にならない、うん、でもいつも運動不足だからうちらうん、もらってたんですよあの三日前に、うんうん、らむと分かるでしょ教えてちょっとはい、こ本当にやってみるけどね食べたら三十分でもいいらわおああ美味しい塩ラーメン久々に塩ラーメン食べた8 <laughs> 操作セットしますね、あ餃子組かこれは880円やわ、うん、このセットはいうかそうそうランチセットじゃあお願いしますねじゃん。今日はあのー、隔離中ってやっぱり運動不足になりやすいから前からねやりたかったあのゴルフを練習することにしましたうんいいんじゃないうんもういいね止めて。

ええー、違うね。 <laughs> なんか寂しいけど <laughs> 仙台とかでやるんだったら助けてくださいいろいろ古い経験だからねやり方も今えー、まずさ、はい、手前こここのぐらい切ってくれるこれですねうんここですねそうそうそうこの高さで大体ずっと、はい、伸びるから 当に好きなんだよね、うん、もう。すごい、おお、い、そう、すごい。そうそうそうよ。日本に来ちゃって、え、これ上位でさ。だって、すんじゃ、治安悪いから。 あ、すごい。じゃいただきます。いただきます。はい。何やってるんですか。今、ポコちゃんの V. I. P. 組に。 <laughs> プレゼント送ってます。あんなになんか国際ですか。 <laughs> みんなびっくりするよね。詳しくは、ポコちゃんへ。

ちゃう暑いね。何でやったの？ちゃんとと。今のところはおもろかったいつ食べるのっ感じ。 家に帰るっていうルーティンをたくさんやってましたありがとうみんなありがとうあご機嫌だことご飯だよ大麻筋大麻筋파리꾸꾸가버니내고꾸꾸해주세요꾸꾸그렇지그 거야. 아이고. 스위치 아, 했다. 우와. 그렇지. 샤워하러 가자. 응. 샤워하러 가자. 루아나 문열때 통통통 해야지. 통통통. 그렇지. 오 좋은. 와, 와타시가 お本さんがチーズだからビ食べたいって言ったから、まあいろいろ私の秘密のなんかそういうのをやって、今日はお父さんお母さんに辛さを怖いオンああうんうんわーうわーすごい これ美味しいいいね、どうですか、お母さんうんもっと辛いかと思ったうん何やってんのすんちゃんみたいにご飯欲しくなるわこれはなんていうの 혼유나베. 혼유나베. 응. 오. 아니 아니 아니야. 맞아? 아니. 음, 맞다 그다사. 또 많이 또 줘. 맞다. 아 우레드. 아니. 그렇지. おおおお頑張れ頑張れはいてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて 우와! 야. 그래요? 하나 찍고 지나 오케이 와 오이시 바로 지나겠와 오이시 パンプキンスープ。ごちそうさまでした。やってるよ。 ちょっと待って。これ、おあ、また一枚取ってたな。 <laughs> 切りますよ手。こっちの手切りますよ本当に。 <laughs> あすらバルバルバル。あすらバルバルバル。はい。おお。私からですね。 大丈夫いただきますこれは鳥の軟骨、うん、あすごいね歯ごたえうんうん、うん、大根うん はいはいはいほらきれいここもそう下にねうん下にそうそういいかもう何花火こっちにしてわグラチーグラチーグラチーはなって点数ついていいだったねグラチーみんなハイファイブ危ないやつだよこれ <laughs>

中に入れるのうん美味しいんだよ焼きそばパうんうんうんうん美味しい、うんうん、うんうんうん美味しい美味しいうんあいごあいご 와, 자. 짜자자잔. 로한 노고한. 와우. <laughs> 아, 좋았어. 많이 봤네. 매너 있네, 로하나. 매너 있는 남자야. 夏は食べて食べてから話しうわはい <laughs> もういいもういいもういいそんななくていいすぎもういいほまれまれ前受付できたからよくやっといてもしお湯沸かなかしいただきます どうぞ。うん。うん。お疲れ二週間おお明日が自由明日が自由最後のに頑張ってねあい trying to complain I'm just a little curious Cause I see the picture, see the post Reckless me, not even close Cause why would I be something that I'm not? I should be happy with the friends I've got But these thoughts still come to mind And I can't help but wonder sometimes